Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Arenes ailesinin özelliklerinden bahsedeceğim. Aran bölgesinin avantajlarından, dezavantajlarından bahsedeceğim. İlk avantajınız karakter seçim ekranında başlıyor. Karakterinizi özelleştirip oyuna giriş yapabilirsiniz. Oyuna başladığımız anda bizi Theo'ya Arenes bekliyor. Arenes ailesinin avantajlarından, dezavantaj, bölgeden nasıl çıkacağından, tekrar bölgesine nasıl geleceğinden bahsediyor. Bölgeden çıkmak için Theo'ya Arenes'in yanındaki portalı kullanabilirsiniz. Geri gelmek içinse Aran bölge biletine sağ tıklamanız yeterli olacaktır. Köyün meydanına geldim. Bizi el aletleri karşılıyor. İstediğiniz el aletini buradan alabilirsiniz. El aletlerinin karşısında Final'ı görüyoruz. Size portalın nereye gittiğini söylüyor. Portal madene gidiyor arkadaşlar. Final sadece orkların giyebileceği zırhları satıyor. Oyunun alfa sürümünde Arenis ailesinin giyince görünen tek zırhı bu arkadaşlar. Oyunun ilerleyen aşamalarında daha fazla zırh tipi gelecektir. Maden bölgesine geldik. Bizi burada Tılalok karşılıyor. Kumaş zırh satıyor. Madene inmek için Tılalok'un sol tarafından devam ediyoruz. Oyun içerisinde 3 adet cevher bulunmakta arkadaşlar. Bunlardan birisi bronz. İkinci cevherimiz demir. Demiri kazabilmek için için 4. seviye madencilik becerisi istiyor. Altını kazabilmek içinse 10. seviye madencilik becerisi istiyor. Final'ın tam karşısında İtzil'i görüyoruz. İtzil köyün demircisi. Silahınıza artı basabilirsiniz ya da üretim malzemelerini burada bulabilirsiniz. İTSİL'in tam arkasındaki istasyonu kullanarak üretim yapabiliriz. Bronz pala üreteceğim. Bronz pala üretim için gerekli eşyaları üretim kağıdının içinde görebilirsiniz. Zayp köyün silah satıcısı. Zayp'ın tam karşısında kaynakçı var. Dayanıklılığı azalan eşyalarınızı kaynakçıda yenileyebilirsiniz.